I like chocolate. I like chocolate. Chocolate یعنی شکلات like یعنی دوست داشتن یا خوش آمدن I like chocolate یعنی من شکلات دوست دارم I like chocolate I like chocolate I like to travel. I like to travel. Travel یعنی سفر کردن. Like یعنی دوست داشتن یا خوش آمدن. I like to travel یعنی من دوست دارم که مسافرت کنم. مسافرت بروم. I like to travel. I like to travel. I live in London. I live in London. London یعنی لندن live یعنی زندگی کردن I live in London یعنی من در لندن زندگی می کنم حالا من از شما می میپرسم Where do you live کجا زندگی می کنید به این صورت در کامنت میتونید پاسخ بدید I live in اسم شهرتون در قسمت کامنت حتما در این تمرین شرکت کنید و پاسخ بدید I live in London I live in London I made a mistake. I made a mistake. Mistake یعنی اشتباه کردن made گذشته make یعنی درست کردن I made a mistake عبارتی است به معنی من اشتباه کردم I made a mistake I made a mistake I made him laugh I made him laugh laugh یعنی خندیدن I made یعنی من ساختم him او را I made him laugh عبارتی است به معنی من او را به خنده انداختم من کاری کردم که او بخندد I made him laugh I made him laugh I made this cake. I made this cake. Cake که میدونید یعنی کیک this اشاره به نزدیک این I made گذشته I make یعنی من درست کردم I made this cake یعنی من این کیک رو درست کردم I made this cake I made this cake I miss you a lot. I miss you a lot. A lot یعنی بسیار. I miss یعنی من دلم تنگ شده. I miss you a lot یعنی من دلم برات خیلی تنگ شده. I miss you a lot. I miss you a lot. I often یا often go there. I often go there. There اشاره به دور یعنی آنجا go رفتن often یا often هر دو تلفظ درسته یعنی اغلب بیشتر اوقات I often go there یعنی من اغلب به اونجا میروم I often go there I often go there. I said fuck off. I said fuck off. Fuck off البته جزء کلمات بیادبی است یعنی بزن به چاک گم شو گذشته سی، یعنی گفتن I said گذشته I say یعنی من گفتم I said fuck off یعنی گفتم گم شو بزن به چاک I said fuck off I said fuck off I stayed up late. I stayed up late. Late یعنی دیر یا دیر وقت. Stay up یعنی بیدار ماندن. Stayed up یعنی بیدار ماندن در زمان گذشته. I stayed up یعنی من بیدار ماندم. Late یعنی تا دیر وقت. I stayed up late یعنی من تا دیر وقت بیدار بودم بیدار ماندم I stayed up late I stayed up late I still love you. I still love you. Love یعنی عاشق بودن یا عشق ورزیدن still و نه still اولش ا نداره یعنی هنوز هم فعلا هم I still love you یعنی من هنوز هم عاشقتم I still love you I still love you I understand now I understand now. Now یعنی اکنون یا حالا understand یعنی فهمیدن I understand now یعنی حالا متوجه شوم. حالا فهمم. I understand now I understand now I wake up scared. I wake up scared. Scare یعنی ترسیدن. Scared یعنی وحشت زده یا ترسیده. Wake up یعنی بیدار شدن. I wake up scared یعنی من وحشت زده بیدار می شوم. I wake up scared. I wake up scared. I wish I had one. I wish I had one. I wish یعنی ای کاش یا من آرزو میکنم I had یعنی من داشتم one اشاره میکنه به اون مثلا موردی که دارن در موردش صحبت میکنن مثلا یه اسباب بازی که طرف داره در موردش صحبت میکنه بعد مثلا شما میخواید بگید ای کاش من هم یکی داشتم I wish I had one. I wish I had one. I would like to. I would like to. I would like عبارتی است که میتونید برای ابراز تمایلتون به انجام کاری ازش استفاده بکنید I would like to یعنی من مایلم که مثلا فلان کار رو انجام بدم I would like to I would like to I will get it done I will get it done. Done یعنی انجام شده. It اشاره میکنه به اون موضوعی که در موردش داره صحبت میکنه. I will get it done یعنی من آن کار را به اتمام خواهم رساند. I will get it done. I will get it done. I will pick you up. I will pick you up. Pick up یعنی با ماشین رفتن و کسی رو از جایی سوار کردن. I will در زمان آینده داره اتفاق میفته. I will pick you up یعنی من با ماشین برای سوار کردن تو خواهم آمد. I will pick you up. I will pick you up. in case it rains in case it rains rain یعنی باران باریدن in case یعنی در شرایطی که it rains یعنی بباره بارون بباره in case it rains یعنی در صورتی که باران بباره in case it rains in case it rains in commemoration in commemoration commemoration یعنی بزرگداشت یا یاد بود in commemoration یعنی به یاد بوده یا به بزرگ داشته in commemoration in commemoration in the firelight in the firelight firelight کلمه است که از ترکیب دو کلمه fire یعنی آتش و light یعنی نور درست شده و یعنی نور آتش و firelight یعنی نور آتش in the firelight یعنی در نور آتش in the firelight in the firelight We all are in the same boat. We all are in the same boat. Boat یعنی کشتی یا قایق. Same یعنی همان. In the same boat یعنی در همون قایق. We all یعنی همه ما. We all are in the same boat اصطلاحی است به معنی اینکه همه ما در شرایط بد یکسانی قرار داریم. We all are in the same boat. We all are in the same boat. In the short run. In the short run. run یعنی اجرا کردن همچنین به معنی دویدن هم استفاده میشه in the short run یعنی در بازه زمانی کوتاه مدت in the short run in the short run increase profits increase profits increase یعنی افزایش یافتن یا افزایش دادن profit یعنی سود increase profits یعنی افزایش مزایا یا سود increase profits increase profits Is the bank far? Is the bank far? far یعنی دور bank یعنی بانک the bank اشاره میکنه به اون بانکی که در موردش دارن صحبت میکنن is the bank far یعنی آیا بانک دوره is the bank far is the bank far is this on sale Is this on sale? Sale یعنی حراج This اشاره میکنه به اون لباسی که مثلا طرف برداشته داره در موردش صحبت میکنه On sale یعنی در حراج Is this on sale یعنی آیا این در حراج حراج شامل شده Is this on sale Is this on sale It is a cold day. It's a cold day. Cold یعنی سرد. Cold day یعنی روز سرد. It's a cold day یعنی روز سردیه. It's a cold day. It's a cold day. It is cold today. It's cold today. Today یعنی امروز cold یعنی سرد It's cold today یعنی امروز سرد است It's cold today. It's cold today. It is time to go. It's time to go. It's time یعنی وقتشه. To go که بریم. It's time to go یعنی موقع رفتنه. وقت رفتنه. It's time to go. It's time to go. It is up to date. It's up to date. Up to date یعنی بروز و امروزی. It's up to date یعنی این بروز مده. It's up to date. It's up to date. It is a guy thing It's a guy thing thing یعنی چیز guy یعنی یارو مرد آقا It's a guy thing یعنی این موضوع یه موضوع مردانه است It's a guy thing It's a guy thing It is a sunny day. It's a sunny day. Sunny یعنی آفتابی. Sunny day یعنی روز آفتابی. It's a sunny day یعنی امروز روزی آفتابی است. It's a sunny day. It's a sunny day. It is August 25th. It's August 25th. 25th با اون th آخرش که دارید میبینید یعنی 25 August یعنی ماه آگست یا آگوست It's August 25 یعنی 25 آگوست است مثلا طرف از شما پرسیده امروز چه تاریخیه و طرف گفته It's August 25 It's August 25th. It is fun up here. It's fun up here. Here یعنی اینجا fun یعنی خوش میگذره. It's fun up here یعنی اینجا خیلی خوش میگذره. It's fun up here. It's fun up here. It is half to five. It's half to five. Half یعنی نیمه five یعنی پنج It's half to five یعنی نیم ساعت مانده به ساعت پنج It's half to five. It's half to five. It is my pleasure. It's my pleasure. Pleasure یعنی خوشحالی و خوشی. It's my pleasure عبارتی است که در تعارفات استفاده میشه یعنی باعث خوشی منه باعث خوشحالی منه It's my pleasure It's my pleasure It is no big deal. It's no big deal. Deal یعنی معامله یا مسئله. Big deal یعنی مسئله بزرگ معامله بزرگ. It's no big deal یعنی اصلا مهم نیست. موضوع خاصی نیست. چیز پر اهمیتی نیست. It's no big deal. It's no big deal. It is not too far. It's not too far. Far یعنی دور. Too far یعنی خیلی دور. It's not یعنی نیست. It's not too far یعنی خیلی دور نیست. It's not too far. It's not too far. It is one o'clock. It's one o'clock. o'clock و نه o'clock یا هر چیز دیگری چون ابتداش ببینید که صدای کسره یا صدای ا نداره O'clock. oclock It's one o'clock. ساعت یکه. حالا من از شما میپرسم What time is it? ساعت چنده شما در قسمت کامنت به همین صورت قسمت نیمش رو حذف بکنید و ساعت رو در قسمت کامنت حتما بیان بکنید It is ساعتی که هست o'clock It's one o'clock It's one o'clock It is over for me It's over for me. For me یعنی برای من over یعنی پایان یافته در اینجا It's over for me یعنی دیگه بس برای من یا موضوع دیگه برای من تمام شده است It's over for me It's over for me It is sunny here It's sunny here. Here یعنی اینجا sunny یعنی آفتابی. It's sunny here یعنی اینجا هوا آفتابی است. It's sunny here. It's sunny here. Keep a record of it. Keep a record of it. record یعنی ثبت کردن keep یعنی نگهداری کردن it اشاره میکنه به اون موضوعی که در موردش دارن صحبت میکنن keep a record of it یعنی این موضوع رو ثبت کن یه نسخه ازش ثبت کن نگهداری کن keep a record of it keep a record of it keep out of this keep out of this this اشاره میکنه به اون موضوعی که دارن در موردش صحبت میکنن out یعنی بیرون keep out یعنی بیرون بمان of this از این ماجرا keep out of this یعنی از این ماجرا یا از این دعوایی که ما داریم میکنیم یا از این موضوعی که داریم صحبت میکنیم بیرون بمون دخالت نکن تو موضوع keep out of this Keep out of this! Keep the change. Keep the change. change یعنی تغییر دادن یا تغییر یافتن در اینجا یعنی بقیه پول keep the change یعنی بقیه پول رو برای خودت نگهدار بقیهش مال خودت باشه مثلا کرایه تاکسی دادید بقیهش یه مقدار خورده خیلی کمی مونده میگید چی میگید keep the change بقیه رو نگهدار برای خودت keep the change keep the change Let us get this party started Let's get this party started. Let us یا let یعنی اجازه بده به ما بگذار ما get this party started یعنی این پارتی رو شروع کنیم let's get this party started یعنی بگذارید مهمونی رو شروع کنیم let's get this party started Let's get this party started! Let's roll, boys! Let's roll, boys! Boys یعنی پسرها Let's roll یعنی اجازه بدید که چرخ ماشین رو بچرخونیم بزنیم بریم خیلی ساده در گفتار آمیانه یعنی بریم رفقا Let's roll boys Let's roll boys! little by little. little by little little یعنی کم little by little عبارتی است که به عنوان کم کم یا به تدریج استفاده میشه little by little little by little Long story short long story short short یعنی کوتاه long یعنی طولانی و بلند story و نه استوری اولش ا نداره long story short یعنی تو داستان طولانی رو خلاصه میکنم خیلی خلاصه میگم اجازه بده خلاصه بگم long story short Long story short Long time no see. Long time no see. see یعنی دیدن time یعنی زمان یا وقت long یعنی طولانی long time no see یعنی خیلی وقته که ندیدمت عبارت معادلش پارسال دوست امسال آشنا long time no see long time no see look before leap look before leap leap یعنی جهش داشتن یا پرش کردن before یعنی قبل از look یعنی نظاره کردن دیدن شرایط رو محک زدن look before leap یعنی بیگودار به آب نزن قبل از اینکه به پری جوانب رو بسنج look before leap عبارتی است و اصطلاحی است به معنی بیگودار به آب نزن look before leap look before leap Love begets love. Love begets love. Love یعنی عاشق شدن یا عشق ورزیدن یا دوست داشتن بسیار زیاد. بگت یعنی به وجود آوردن. Begets اسش به حالت سوم شخص اومده. Love begets love یعنی عشق و محبت محبت به وجود خواهد آورد یعنی عشق باعث عشق میشه یا دوست داشتن باعث دوست داشتن میشه love begets love love begets love lower your voice. Lower your voice. Low یعنی پایین یا اندک. Lower یعنی پایین آوردن یا کم کردن. Your voice. voice یعنی صدا your voice یعنی صدایت lower your voice یعنی صدات رو بیار پایین دوستان در مورد تلفظ lower دقت داشته باشید که تلفظ W در lower وقتی که میخواید W رو تلفظ بکنید لبهاتون باید حالت بوسه به خودش داشته باشه و هوا از دهان شما خارج میشه اما در مورد تلفظ V در voice باید دقت داشته باشید وقتی که میخواید V رو در انگلیسی درست تلفظ بکنید نیش دندونهای بالا لب پایین رو باید لمس بکنه و بگزه پس در نظر داشته باشید که تفاوت هست بین تلفظ W و V در انگلیسی Lower your voice Lower your voice Make me an offer Make me an offer offer یعنی پیشنهاد دادن an offer با آرتیکل an به دلیلی که حرف بعدش او صدا داره یعنی یک پیشنهاد make me an offer یعنی به من پیشنهادی بدهید make me an offer make me an offer My head whistled My head whistled دقت داشته باشید تلفظ W دوباره لبها حالت بوسه و هوا خارج میشه whistle یعنی سود کشیدن whistled یعنی سود کشیده my head یعنی سر من my head whistled یعنی سرم سود کشید my head whistled my head whistled Need I say more? Need I say more? more یعنی بیشتر say یعنی گفتن need یعنی لازم بودن یا نیاز داشتن need I say more در حالت سوالی یعنی آیا لازمه که بیشتر بگم need I say more need I say more Nice to meet you. Nice to meet you. Meet یعنی ملاقات کردن. Nice یعنی خوب و خوش. Nice to meet you یعنی از ملاقات شما خوشحال شدم. خوش وقت شدم. Nice to meet you. Nice to meet you. No hard feelings. No hard feelings. Feeling یعنی احساس. Feelings یعنی احساسات. Hard یعنی سخت. No hard feelings عبارتی است به معنی ناراحت نباش. سخت نگیر. No hard feelings. No hard feelings. No pain, no gain. No pain, no gain. gain یعنی به دست آوردن pain یعنی درد no pain یعنی بدون درد no gain هیچی به دست نخواهد آمد معادل ضرب المثل فارسی نابرد رنج گنج میسر نمی شود no pain no gain No pain, no gain. I did not sleep a wink. I didn't sleep a wink. Wink یعنی پلک روی پلک گذاشتن یا چشمک زدن Sleep یعنی خوابیدن I didn't یعنی من این کار رو نکردم I didn't sleep یعنی من نخوابیدم wink یعنی به اندازه یک پلک روی پلک گذاشتن I didn't sleep a wink عبارتی است به معنی من نتوانستم بخوابم یا نتوانستم پلک روی پلک بگذارم I didn't sleep a wink I didn't sleep a wink Like nothing on earth Like nothing on earth Earth یعنی کره زمین یا زمین Nothing یعنی هیچی Like در اینجا یعنی شبیه بودن Like nothing یعنی شبیه هیچ چیزی On earth یعنی روی کره زمین Like nothing on earth عبارتی است به معنی چیز عجیب و غریب که هیچ جای دنیا پیدا یا یافت نمیشه Like nothing on earth Like nothing on earth Wait a minute, please. Wait a minute, please. Please یعنی لطفاً minute یعنی دقیقه wait یعنی منتظر شدن wait a minute در حالت امری یعنی یه دقیقه صبر کنید wait a minute please یک درخواست محترمانه برای اینکه از فردی بخواید کمی صبر بکنه wait a minute please wait a minute please on my dead body. On my dead body. Body یعنی بدن dead یعنی مرده on my dead body عبارتی است به عنوان اینکه مگر اینکه از روی جنازم رد بشی مگر اینکه از روی بدن مرده من رد بشی که اجازه بدم مثلا شما فلان رو انجام بدی on my dead body on my dead body on the safe side On the safe side. Side یعنی طرف یا سمت. Safe یعنی امن. On the safe side یعنی محض احتیاط یا با در نظر گرفتن جانب احتیاط. On the safe side. on the safe side. Once upon a time. Once upon a time Time یعنی زمان upon یعنی روی once یعنی یک بار Once upon a time یعنی زمانی یک اتفاق افتاد یا خیلی ساده یکی بود یکی نبود در ابتدای قصه ها شاید شنیده باشید Once upon a time یعنی در یک زمانی یک بار اتفاق افتاده Once upon a time Once upon a time One for the road. One for the road. عبارتی است به معنی آخرین جرعه رو خوردن، آخرین کیف و فیز رو از مثلا مهمونی بردن. One for the road. One for the road. before I went home. Before I went home. Home یعنی خانه. Went گذشته go یعنی رفتن در گذشته. Before یعنی قبل از. Before I went home یعنی قبل از اینکه من به خانه بروم. Before I went home. Before I went home. You are a pain in the neck. You are a pain in the neck. Neck یعنی گردن pain یعنی درد you are a pain in the neck معنی لغویش میشه تو یک درد در گردن هستی اما این عبارت اصطلاحی است به معنی تو مایه دردسر هستی تو بلای جان هستی you are a pain in the neck You are a pain in the neck. Pass me the fork. Pass me the fork. fork یعنی چنگال. Pass me یعنی پاس بده به من. بده بیاد برای من. Pass me the fork یعنی اون چنگال رو بده بیاد. Pass me the fork. Pass me the fork. Pencil sharpener. Pencil sharpener. Sharp یعنی تیز و دقیق. Sharpener یعنی تیز کننده. Pencil یعنی مداد. Pencil sharpener یعنی مداد تراش. Pencil sharpener pencil sharpener piece of advice piece of advice advice یعنی نصیحت کردن و در اینجا در حالت اسمی یعنی نصیحت piece یعنی یک تکه piece of advice یعنی پاره ای از نصایح piece of advice Piece of advice Plan is cancelled. Plan is cancelled. Cancel همطور که میدونید یعنی کنسل شدن یا کنسل کردن. Cancelled یعنی کنسل شده. Plan یعنی برنامه یا اون پلانی که وجود داشته. Plan is cancelled در حالت پسیو و مجهول به کار رفته یعنی برنامه کنسل شده مشخص نیست کی کنسلش کرده ولی plan is cancelled برنامه کنسل شده plan is cancelled plan is cancelled please be seated Please be seated. Sit یعنی نشستن. Seated یعنی نشسته. Please و نه please چون اولش بین P و L صدایی وجود نداره. Please be seated یعنی لطفا در وضعیت نشسته باشید. مثلا ممکنه شما پرواز با هواپیما داشته باشید و خلبان به شما بگه که Please be seated یعنی در وضعیت نشسته بمونید. Please be seated. Please be seated. Please don't cry. Please don't cry. Cry یعنی گریه کردن. Don't cry یعنی گریه نکن. Please don't cry یعنی لطفا یا خواهش میکنم گریه نکن. در مورد تلفظ cry دوستان دقت داشته باشید نگفتم کرای cry بین C و R صدایی وجود نداره ما هم صدایی اضافه نمی کنیم Please don't cry Please don't cry Please yourself. Please yourself. Yourself یعنی مال خودت. Please yourself یعنی لطفا خودت هر کاری که میخوای انجام بده یعنی خودت انجامش بده please yourself please yourself poor little baby poor little baby baby یعنی بچه little یعنی کوچولو poor یعنی فقیر اما در اینجا به معنی بیچاره استفاده میشه poor little baby یعنی بچه کوچولوی بیچاره poor little baby poor little baby purify the soul purify the soul soul یعنی روح purify یعنی تصویه کردن سیقل دادن purify the soul یعنی اون روح رو که داره اشاره میکنه به روح طرف یعنی روحت رو تصفیه کن the purify the soul put it on my tab Put it on my tab. tab یعنی برگه قدیم بهش میگفتن چوب خط my tab یعنی برگه من صورت حساب من چوب خط من put یعنی قرار دادن put it ایتش اشاره میکنه به اون موضوعی که گوینده داره در موردش صحبت میکنه put it on my tab یعنی بذارش به حساب من بزن به حساب من put it on my tab put it on my tab Quite a few came. Quite a few came. Came گذشته کام یعنی آمدن در گذشته. A few یعنی کمی. Quite a few یعنی مقدار زیادی این عبارتی است که بسیار در انگلیسی استفاده میشه a few یعنی اندک اما quite a few یعنی تعداد زیادی مقدار زیادی quite a few came یعنی تعداد زیادی آمدند اینجا اشاره میکنه مثلا به مردم quite a few came یعنی افراد زیادی یا مردم زیادی آمدند quite a few came quite a few came really worth it really worth it really یعنی واقعا worth یعنی ارزش داشتن it اشاره میکنه به اون چیز یا به اون کار really worth it یعنی واقعا ارزشش رو داره really worth it really worth it rear view mirror rear view mirror mirror یعنی آینه view یعنی دیدن rear یعنی پشت سر rear view mirror یعنی آینه ای که در ماشین قرار داره برای اینکه شما بتونید پشت سرتون رو ببینید rear view mirror rear view mirror not lately not lately late یعنی دیر lately یعنی اخیرا not lately یعنی این اواخر نه not lately not lately reckless abandon reckless abandon reckless یعنی نترس و جسور reckless abandon یعنی بیپروا و بدون در نظر گرفتن عواقب reckless abandon reckless abandon saddle with debt saddle with debt debt همطور که میبینید بیش خونده نمیشه یعنی قرض و بدهی with یعنی با saddle یعنی زیر بار چیزی بودن saddle with debt یعنی در بدهی سنگینی بودن یا زیر بار قرض بودن saddle with debt saddle with debt See you tomorrow. See you tomorrow. tomorrow یعنی فردا see یعنی دیدن see you tomorrow یعنی فردا میبینمت یه عبارتی است که در خداوزی ها استفاده میشه see you tomorrow فردا میبینمت see you tomorrow see you tomorrow So Tara left Mori. So Tara left Mori. موری و تارا اسم خاص هستند left گذشته leave یعنی ترک کردن so یعنی پس بنابراین so تارا left موری یعنی پس تارا موری را ترک کرد so تارا left موری So Tara left Moray. Serves him right. Serves him right. serve یعنی خدمت کردن serves در حالت سوم شخص اومده serves him right یعنی اون اتفاقی که افتاد خدمت کرد بهش که خیلی ساده در فارسی میگیم حقشه سزاوارشه این چیزی که سرش اومده serves him right یعنی حقشه serves him right serves him right it beats me it beats me It beats me یک عبارت یا اصطلاحی است به معنی که دلیل اون کار رو نمیفهمم جریان و ماجراش رو متوجه نمیشم It beats me It beats me It goes without saying It goes without saying. Saying یعنی گفتن. Without یعنی بدونه. It goes یعنی اون میره. اون جریان داره. It goes without saying یک عبارت و اصطلاح هست یعنی که این ماجرا کاملا مشخصه کاملا قابل فهمه یه چیز منطقیه It goes without saying It goes without saying It stands to reason. It stands to reason. Reason یعنی دلیل. Stand یعنی ایستادن. Stands اسش برای سوم شخص و برای اشاره به it استفاده شده. It stands to reason عبارتی است به معنی انتظاری غیر از آن نمیره کاملا قابل انتظار قابل پیش بینی که همچه اتفاقی بیفته it stands to reason It stands to reason. She packed a bag. She packed a bag. bag یعنی کیف Pack یعنی پک کردن یا جمع جور کردن Packed در زمان گذشته اتفاق افتاده she packed یعنی او جمع جور کرد she packed a bag یعنی او وسایلش را در یک کیف جمع و جور کرد پکشون کرد she packed a bag she packed a bag She was offended. She was offended. offend یعنی توهین کردن یا رنجیده خاطر شدن در اینجا offended یعنی رنجیده خاطر شده یا توهین شده به فردی she was offended یعنی او رنجیده خاطر شد او ناراحت شد احساس کرد بهش توهین شده she was offended she was offended She winked at me. She winked at me. At me یعنی به من. Wink یعنی چشمک زدن یا پلک روی پلک گذاشتن. Winked در زمان گذشته اتفاق افتاده یعنی چشمک زد. She winked at me یعنی او به من چشمک زد. She winked at me. She winked at me. She is an airhead. She is an airhead. Airhead کلمه ترکیبی است از ترکیب دو کلمه head به معنی سر و air هوا. airhead یعنی فردی که دیوانه است. سر به هوا هم تو فارسی میگیم یه مقدار نزدیک به این کلمه ولی airhead یعنی دیوانه. an airhead آرتیکل AN به این دلیل به کار رفته که بعدش حرف اول کلمه airhead صدا داره She is an airhead یعنی او یک دیوانه است She is an airhead She is an airhead Shoot the breeze Shoot the breeze shoot the breeze یک اصطلاح است به معنی اختلاط کردن یا گپ زدن در مورد موضوعات بی اهمیت shoot the breeze shoot the breeze shot that drawer shot that drawer drawer یعنی کشو that یعنی آن اشاره به دور shut یعنی بستن shut that drawer یعنی اون کشو رو ببند shut that drawer shut that drawer shut the fuck up shut the fuck up fuck up کلمه بیادبی است یعنی خفه خون بگیر shut یعنی بستن shut the fuck up یک اصطلاح آمیانه و البته بیادبی است یعنی خفه خون بگیر تأکید و بیادبی خاصی در این کلمه وجود داره باید حواستون باشه هر جایی نمیتونید استفاده بکنید shut the fuck up shut the fuck up Shut the hell up. Shut the hell up. Hell یعنی جهنم. Shut یعنی بستن. Shut the hell up با لحن بسیار بیادبی یعنی خفه شد. دهنتو ببند. Shut the hell up. Shut the hell up. Shut your mouth. Shut your mouth. mouth یعنی دهان your mouth یعنی دهانت shut یعنی بستن shut your mouth یعنی دهنت رو ببند خفه شو shut your mouth shut your mouth